окшош идиштерге ар түрдүү деңгээлдеги бир температурадагы сууну куябыз аларды бирдей жылыткычка коебуз дагы кайсы убактта кайнаарын көрөбүз дененин канчалык массасы көп болсо ошончолук аны ысытууга көп жылуулук саны талап кылынат